mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi n'umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi tuza kurabira hamwe intambuko zidasanzwe zituma isezerano rishasha riruta irya kera ariko mu nkundire bagenzi imbere y'uko dutangura ikiganiro cy'uyu munsi tubanze twishyire mu y'imana mu gusenga mwami shimwa cyane kubw'urukundo rwawe kandi hezagirwa kuba wemera yuko igihe cyose abana bawe twama turonka ijambo nk'iri ridasanzwe rema gushashya imitima yacu kandi iri jambo uko rivugwa ritubere ikimazi mu mitima yacu rishikanaho wifuza yuko rigera mwami uwuryumva wese umugire igikoresho cyawe cyo kurishikana kuri mugenzi wiwe tubisabye mu izina ryiza rya yesu amen uyu munsi udasanzwe nk'uko nari mpejeje kubivuga turabira hamwe intambuko zidasanzwe zituma isezerano rishasha riruta irya kera bagenzi tubanze dusubire inyuma gatonyi turabe bimwe mu byo twabonye mu isezerano rya kera igihe imana yakura abisirayeli mu gihugu cya egiputa maze irikira irikirabajyana mu gihugu cy'isezerano cy'i kanani hariya ku musozi sinayi imana yabahaye ibyagezwe nk'isezerano ridasanzwe ibahaye bagera ibabwira ngo nimwitondere ibyagezwe byanjye mukantahura yuko ndi imana nabakuye mu gihugu cya egiputa mu nzu y'ubuja maze mukareka ibibi byose mwari murimwo mu gihugu cya egiputa kandi mugakora ibyiza iby'uyu munsi ndabagera nanjye nk'imana yanyu nzobayobora ndabashikane mu gihugu cikanani gitemba amata n'ubuki aho muzoronkera agakiza bagenzi ibi nk'uko umuhanuzi yoweri abivuga abisirayeri bari bafise isezerano ryo kuzoshikanwa mu gihugu cy'i kanani bakabaho mu munezero babayeho neza maze ngo amahanga yari kubagirira ishavu amahanga amaze kubagirira ishavu hama akaza kubatera aje kubatera ngo niho mikayeli yari gucaza kubagwanirira maze agacagwa muri iyo ntambara gucungurwa kw'abantu kukaba kubonetse ariko siko byagenze abisirayeli hariya mu gitabo cy'abaheburayo cy'abaheburayo igice cya kane havuga ngo ubu butumwa ndiko ndababwira uyu munsi nibwo bari barahawe nabone bwari ubutumwa bw'isezerano ridasanzwe ariko abisirayeli ntibakurikije isezerano bari bahawe baciye batangura gucura izindi mana basenga ibigirwamana by'abanyamahanga maze bamaze gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga abisirayeri ntibagarukije ngaho ahubwo baciye bashyira ko batangura kwirongorera ubusambanyi bukomeye baciye bashyira ko ubusambanyi bukomeye batangura kurondera abakobwa beza beza abanyamahanga basambana nabo maze ibintu birayangara abisirayeli ntabwo bagarukije ngaho gusa ugenzi nagenda kubwira ibibi abisirayeli bakoze abisirayeli batanguye kwifuza batangura ububeshi hamwe n'ibindi abaheburayo igice cya kane havuga ngo ikigeretswe ko bica n'amasabato yanjye bica n'isabato yanjye ijambo ry'imana rivuga ngo nicyo cyatumye njyewe uhora imana y'abisirayeri mbaheba nkabatanga mu maboko y'abanyamahanga bakabanyaga maze bananirwa n'isezerano bari bahawe bagenzi ngo nicyo cyatumye kuri ako gasembwa kabaye mu isezerano rya kera nicyo cyatumye haza isezerano rishyashya none isezerano rishyashya ryari rigendereye iki isezerano rishyashya aho ritandukaniye ikintu cya mbere ritandukaniye ko n'irya kera akabijya karirimo abagenzi uyu munsi ndababwira ni uko hariya mu baheburayi igice cy'umunani havuga ngo ubuhoho kubera yuko hariho umuherezi mukuru ari we yesu iri sezerano rishyashya rizokwandikwa mu mitima yabo mu mitima yabo niho nzoryandika ntabwo ari ibintu bizokwandikwa ku bisate bibiri by'amabuye cyane ku mpuzu twambara cyane ku kindi kintu cyose ushobora gusiga hariya ukagenda ahubwo mu isezerano rishyashya nuko rizokwandikwa mu mitima yabo bya byagezwe byari byanditswe ku bisate bibiri by'amabuye bizohindurwa abagenzi bize kwandikwa mu mitima y'abintu bizera ikintu kimwe abagenzi cyari gikenewe abisirayeli baguyemo mu gihe cya kera nuko bahawe amajyambere y'ukuri y'ubugingo ariko ntago bayakiranye ukwizera ntago bayavanze n'ukwizera igikoresho gikomeye gihambaye mu isezerano rishyashya gituma isezerano rishyashya rihinduka iryacu kandi tukagitondera ku rugero rubereye ni uko gusa isezerano rishasha ryandikwa mu mitima yacu kandi rimaze kwandikwa mu mitima yacu kubwo kwizera gusa eh, ibyizigiro bica byongera bikaboneka kubera yuko ikimazi cya yesu kirisito cyatanzwe hari karuvari ku musaraba gituma twongera kuronka ayandi mahirwe haracariho ubundi buruhukiro hariya muri baheburayi igice cya kane habandanya hatubwira yuko haracyariho ibindi byizigira umugenzi ku bw'isezerano rishasha ryaje ikintu cya mbere ni kwizera uhejeje kwizera yesu kirisito aca ashyiramo akabirya maze akabijya ashyiramo kagaca gatuma amajyambo yiwe y'imana y'urukundo aza akwandikwa muri wewe maze hagaca haboneka bya byamwa pawulo avuga by'urukundo kugira neza kudakora icaha gukunda bagenzi bawe gukunda imana hamwe n'ibindi byose bigaca bikugarukiramo none mugenzi uyu munsi uhamagarirwa kwizera yesu kirisito maze ukamugira nyambere muri wewe abaheburayo havuga yuko buno buruhukiro buzoshikamwo abantu bamaze kumenya buno bwenge ntibabe nka ba bandi bafise ibyiyumviro bibi byo kutumvira imana kubera yuko abantu batumvira imana ngo bakore ibyo imana igomba nta bwami bw'imana bazojamo rero ni kuvuga ngo byaramaze gukemuka akajede ngaka ndakabahaye ni kwizera yaye ni kwizera yesu Kristo gusa maze yesu agaca guha kwitondera ibyagizwe n'imana gutyo ntugwe mu mutego nk'uw'abakera gutumvira imana byabateye kurimbuka uyu munsi aho wumvira irijwe ntuhagarike umutima maze wizere yesu umubwire umwami n'umukiza wawe ushobora kuvuga ngo yesu ndakwizeye ndashaka kukuyoboka kwizera yesu ni kuza mu ruhongore rwiwe rwera ushaka kumenya ibyerekeye kuza mu ruhongore rwiwe rwera ushobora kutwandikira muri komanteri cyane ukaraba ku nimero nziza guheraheza kino cigwa kugira ngo wumve ukuntu wakwifatanya n'abandi bizera yesu kirisito mu gushyigikirana bidasanzwe uh, maze twitegurire ukuza ku mwami wacu yesu kirisito we kwegereje vuba aho niho abacikijwe tuzoba aho niho heza twese twimirije kujya mu bwami bwiza bw'umwami mana yacu izere yesu bicicwa uyu munsi ubu butumwa ni ubutumwa budasanzwe nicyo gituma mugenzi bidasaba yuko ukwiye kubwigumiza ko ushobora gukora partage gusa kugira ngo bushike no ku bandi babumenye maze twese twizere yesu kandi twitegurane nabo gusanganira umwami wacu yesu kirisiti ubwo agiye kuza ubwa kabiri niba wizera ibi ushobora gushyira ukuboko kwawe hejuru nkanjye maze tukifatanya mu isengesho ridasanzwe mwami njyewe umusabyi wawe hamwe n'uyu mwene data twese tuje imbere yawe turifuza gukizwa nawe kandi turifuza yuko isezera rishasha byandikwa mu mitima yacu nk'uko wabisezeranye ibi nabyo duheje kubona yuko ari kubwo kwizera turizeye mwami uyu mwene data ko yizeye muremere gushasha umutima wiwe maze twese icyarimwe hamwe n'abandi ari bushikane ko buno butumwa twese tuze duhurire mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen yesu aguha umugisha kandi akugire neza kandi aguhe kumwizera no kwamura igikoresho cyiwe kidasanzwe runo rugendo turimwo rwo kwerekeza mu gihugu cy'ibyiza